ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಕೊರೋನಾಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಥರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಆ ಸಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಅದೇ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಯ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಐದು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾರ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಜನ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅದರ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮರ್ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಎಬೋಲಾ ಬಂತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದ್ದಿರೋ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕೊರೋನಾ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬರೀ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಬರೀ ಮೂ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಇವಾಗ ಎಬೋಲಾ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೂ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮರ್ಸ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೀ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯೋದ್ರಿಂದ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆದರೆ ಎಬೋಲಾಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದು ನೂರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಇದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಗರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಗೊತ್ತೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರೋರಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೀ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಚೈನಾದಿಂದ ಆಚೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಇದು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಭಯ ಪಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಥಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಉಸಿರಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರಿ ಅದು ಯಾವುದು ಸಾಯುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೂ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡಿರೋರು ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆರರಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ತೊ ಹೈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ದಿರೋರು ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ it's a treatable disease so ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸಲಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಕೊತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈನ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಳಿತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ಕೈಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೀ ಝೋನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಬೇಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಯ ಮಾ ಪಡ್ ಪಟ್ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಕಿಂದ ಆಗೋ ಅನಾಹುತಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅದೇ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಭಯ ಪಡುವ ವಿಷಯ ಅನ್ ಅನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಹೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಜ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಯೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಪಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಭಯ ಪಡದೆ ಈ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು